انا اول بلوغ عملته في 2009 ما انصحكم تعملوا كيف أه، حليت بلوغ دون جو بحث البول أه، انترنت وجوجل ادسنس وجوجل ادورد واحد طمعت دخل شويه بوست اون فان كونت طمعت ما حتى بلوغ بلوكيو لي كونت عاش حليت بلوغ أه، حطيت فيه دي ليان ستريمينغ وقتها ميجا حتى ما يقدروا يكمسك معناها كوم سي انا عثرت عليهم أه دوكو من بعد ما كملت هذاك حليت بلوغ ياسر قعدت نكتب شويه نكتب شويه بون واحد مين يدور يلقى كان ان بو دو ميزير ان بو دامرتور ان بو نيجي شويه ديسيبسيون قلت علاش واحد الميزير هذيك يضحك حاول يضحك عليها شويه واحد اون فات كونت عنده الحق بشكل او موان تاج تقول المور نوار بون او موان واحد يضحك شويه سي سا اون غو تاج تقول كل واحد كيفاش يحل بلوغ pour chaque truc il y a une seule réalité. Mais pour une seule réalité, il y a plusieurs vérités. Et chacun d'entre nous a le droit d'avoir sa propre vérité. donc, euh, quand on la partage ou quand qu'on partage ou qu'on l'expose ou, n'importe quoi. Mais bon, cherchez surtout pas d'influencer les gens et de les faire adhérer à votre vérité. Euh, c'est ça.